果たしてパネハは誰なのか内藤がマイクを握りましたインゴベルナブレスでハポを応援してくださる両国のお客様そして新日本プロレスワールドを通じて 日本中のお客様世界中のお客様いよいよ皆様に新たなるパレハを紹介する時がやってまいりました大歓声に包まれますその彼実はもうリングサイドまで来てるかもしれませんよ何 ミラノさんミラノさんミラノさんなんですかミラノコールですいやいやいやいやなわけないでしょう両国のお客さんからミラノコール違うぞ俺じゃないぞんではでは皆様大変長らくお待たせいたしましたいやびっくりしました福島県で俺が一番びっくりした 新たなるパレハの入場です一瞬どよめいた放送席ですミラノさんの心拍数が上がっていますチラシに散らした内藤哲也ついについに姿を見せます新たなパレハは誰なのか インターネット上ではさまざまな憶測が飛んでいましたさまざまな名前が上がる中でいよいよいよいよ登場してまいりますザ・ドラゴンとザ・ドラゴンと大型ビジョンにその文字が映し出されました騒然とする場内来ました来ましたマスクをかぶった X この男こそが新たなパレハ およそ2年ぶりの新メンバー投入山が動く風が吹く何か久しぶりな気がします会場のファンも視聴者も放送席でさえも内藤哲也の手のひらの上で踊らされていますこのマスクの下果たしてパレハは誰なんだ内藤が演じるこのスリルを前にトランキーロじゃいられない 誰なんだロスインゴ・ベルナブレスで運ン内藤真田武士3人が待ち受けるリング上かなり上半身鍛えられてますね相当に絞られた肉体が見えてきますロスインゴ・ベルナブレスでハポンのオーバージャージパーカーを羽織っての入場シルバーマスクの下の表情は一向に 想像しうることができませんゆっくりと階段を上るエプロンサイドまで来たさあ内藤が松本へゆっくりと歩を進めて今リング上セルリアンブルーを踏みしめる果たしてパレハは誰なんだ同じく青コーナー ザ・ドラゴンマスクを脱いだ高木慎吾高木慎吾だ慎吾ドラゴン高木慎吾ザ・ドラゴン その名の通りドラゴンゲートを退団したばかりの高木慎吾ロス・インドベルナブレスに新加入、はあ、ここね、はあ、ここ両国でね俺たちは帰ってきたんですよ、はあ、ここ両国でね 3K をね世界一のチームにするって誓ったんですよ、このままね負けておらなきゃいかないです あるでしょう、ジュニアタックリーグいい風吹かせますよ完全ネクストいきますよだからねでっかい声で言ってやりますしゃいいじゃんすったまあいいんじゃないロスインゴベルナブレス相変わらず強いし勢いもあるねただねもうたくさんロスインゴベルナブレスだ 味わったからね、俺が求めてる刺激じゃない、うんまあ、正直俺が求めてる刺激が現時点では何かわからない、うん、こうやって何も持ってない状況で両国に10月の両国に来ることなんて初めてだからね、まあ、その中でもしっかり新たな刺激を求めてやっていきたいと思います 皆様のパレハの予想は当たりましたかまあ当たった方も外れた方もみんないろいろな予想をして楽しんだわけでしょプロレスファンにとって一番贅沢な時間だよその時間を提供したのは一体誰ですか我々ロス・インゴ・ベルナブレス・でハポンでしょ まあ皆様彼の声を聞きたいでしょ彼の考えをこの場で彼の声で聞きたいでしょしょうがないなちょっとだけだよポッキーとだよ彼の声をじっくり聞いてくださいよ これが高木慎吾が出した答えだ、まあ俺も内藤のおかげで一歩踏み出す勇気をもらったよ、うん面白くなるなおいこれからおいプロレス界え内藤が言うように確かに俺は環境を変えるというリスクはあるかもしれんがおいハイリスクハイリターンだよリスクがなければ大きな成功はない まあそういった利害が一致したということだまあ俺はこれからも変わらず我が道を突き進むだけだから目離すんだ今来た今日の結果そして会場の反応が全てだったんじゃないのこの先新日本のスケジュールにある スーパージュニアタックリーグそこにロスインゴ・ベルナブルス・ハポンブッシュ高木慎吾エントリーさせてもらおうか言っておくけどヒロムの代わりじゃないからヒロムとは違う新しい刺激を与えてやるよまあそのタックリーグで 俺らと当たるの楽しみにしておけよエンセリオマジで